to the Filthy Frank Show. If you're feeling suicidal, you've come to the right place. Because I want to fucking kill myself as well. Fuck you, I hate all of you. I love your tits, Lisa. Tengo tu rastro. Dale pues, huevo Cobertura desplegada. Fuera de en todas partes. Aquí. Why you bullying me? Último jugador en pie. Implantada. Solo tú puedes hacerlo. There's not enough smokes. Las sombras avanzan. Let's do this. Lo cegaré. Un enemigo cibernético. Olvidan cuáles son las en las partes. Vengo. Cambiando de lado. Punto y gana. Se ven cansados. Sientan las toxinas. Nuevo jugador en pie. Spike Te amo, bombón. Halcón, fuera. Sin visión. Hola, salvaje. Están muertos. ¡Salve! Un enemigo sigue en pie. Ateralizando. de this shit, detectado. out. Cayó nuestro Spike. Un enemigo sigue en pie. Spike, meta en B. Último jugador en pie. Oh. Oh. Oh. Esto es algo magnífico. Y hará que todos tus deseos se cumplan en un instante. que Es increíble. Cómpralo. Cómpralo. Ah, ¡Qué rico! Please stop calling yourself Virgil, you're not the storm that is approaching. And for God's sake, stand up from that white plastic chair. You're just gonna stand there? Points! Oh boy. Too slow. Where's your motivation? Too easy. Scum. You have no motivation and power. What's wrong? Your ego was hurt so much that you have no power to fight back? <sighs> <sighs> Perhaps now you will become a sane person, right? Fine. Oh, really? That's great. I suppose this is how you wish to die. Wait, what the fuck? todos. Mario, what the fuck are you doing? Mira los monstruos en que nos convertimos. ¿A quién le rogarán cuando sepan que van a morir? Crazy. sombras avanzan. Cobertura desplegada. Cuidado. Ahí. Watch this. No tienen el poder. Apocalyptic power. My power. Seven. baby. Six skills. Splash. Yeah. Got a little something for you. Smoking sexy style! Oh yeah! Looking good, baby! Make love to the camera! Woo! Work it! Hola amigos, soy el carcarodontosaurio! soy el dinosaurio oficial de este canal. Me acabo de desayunar una cabra, así que me siento a gusto para agradecerles por ver el vídeo. Díganme cuál fue la parte que les gustó más. Así que, me despido de ustedes, humanoides de la era contemporánea. Oye mujer, prepárame otra cabra que no llené. Como siempre contradiciéndote, ve y prepáratela tú, inútil bolsa de carne. Oblígame jaja. Por favor, no. Now, shut the fuck up. I'm listening to Bury the Light.